can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crowd from seeing to believing Got a taste for blood keys bleeding from the words I spit So sharp, so freezing, so cold Behold, frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just Honda Brio RS Urbanit Edition 2022 Tampang dan warna baru, idola anak muda I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up we're doing is a tough climb Live life for the fight, yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't lie at night, I be in my feelings I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason Honda Brio RS Urbanit Edition disegarkan oleh PT Honda Prospek Motor, HPM, dan diluncurkan kemarin di Jakarta bulan lalu. Penyegaran yang dilakukan oleh HPM dipersembahkan untuk anak muda yang mendambakan Honda Brio yang makin sporty, stylish dan hippie.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 Untuk membedakan dengan line-up yang lainnya, Honda Brio RS Urbanite Edition terdapat emblem eksklusif Urbanite. Sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something Tak hanya itu, kini Honda Brio RS Urbanite Edition kini hadir dengan dua pilihan warna baru yaitu Taffeta White Two-Tone dan Crystal Black Pearl.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 Yusak Billy, Business Innovation and Sales dan Marketing Director PT Honda Prospect Motor menjelaskan, Honda Brio merupakan salah satu produk Honda yang terpenting di Indonesia, terutama karena model ini telah menjadi salah satu produk dengan penjualan tertinggi dan kualitasnya sebagai mobil produksi Indonesia telah diakui di pasar domestik maupun internasional. of my head I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crowd from seeing to believing Honda Brio RS Urbanit Edition diperuntukkan khusus untuk segmen konsumen anak muda yang selalu ingin tampil berbeda, sehingga kami perlu untuk terus menyegarkan varian ini untuk mengikuti gaya hidup konsumennya yang dinamis dan selalu mengikuti hype terbaru. Petik 2. New Honda Brio RS Urbanit Edition dilengkapi dengan mesin 1.2 liter IVTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, transmisi CVT yang mendukung efisiensi bahan bakar. got fight, got pride, got reason If they wanna go eat you know I'm gon' feed him If you're coming for me, hope you're ready for a demon I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If you wanna go eat Layar 6,2 inci, touchscreen display audio, audio steering switch, Twitter speaker, Echo Assist, serta fitur keselamatan seperti dual front ISRS airbags, struktur rangka g plus S, dan sistem pengereman ABS plus EBD. Varian Urbanit Edition pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021 dan hingga saat ini telah terjual sebanyak 1.537 unit. I'm seeing take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crowd from seeing to believing Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding From the words I spit so sharp, so freezing So cold, behold, frostbite they feeling I could tear you apart I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts peeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for New Honda Brio RS Urbanit Edition ditawarkan dalam dua pilihan, yaitu transmisi manual yang dijual dengan harga Rp225.900.000 dan transmisi CVT dengan harga Rp235.900.000, on the road Jakarta. Demikian sekilas info dari kami, tentang New Honda Brio RS Urbanite Edition 2022, untuk review lengkapnya, kita tunggu video berikutnya. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. always have a vision I don't buy at night, I be in my feelings I'ma be fine, need time and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon